Катерина Тасева, трета година, катедра за македонски јазик и книжевност. Еј, македонци, да се соочиме со вистината. Кога бев помала, јас мислев, во цвеќе ќе ја најда Македонија. Денес состријав и гледам, таа во казан кладена, и сите гјаволи град околу неја. Жито ќе посееш, а кавици ќе изратат. Судбина. Затоа реши да станам професор по македонски јазик, па макар и жртвувана по живот. Ете ветувам, гордо ќе се борам, ветувам, честно ќе работам и аванс нема да парам. Неј се, се занесо со барањата кај директорката како политичар во кампања. Вечерва, гордо ќе зборувам на македонски, Вечерва ќе зборувам за епидемијата што ја тресе Македонија во последната година и по за укинување на катедрата за македонски јазик и книжевност. А тоа значи оставајќи го народот без мајчин јазик, кирилица, корени, традиција, обичаи. Ке сме залутени постојано прашувајќи се кои сме и каде припајаме сите вие кои ги изгласавте, не верувавте за такви креирани сценарија. Ете не знам, неправилност при работа, нееднаквост или чист непотизам. Пратениците кои во други времиња беа символ за криминал, денес се критичари за случувањата. Во стилот, не гледајте што продадовме, слушајте што ветуваме. Некои велат Така е пишано. За какво пишано зборувате? Заре мислите? Ке се откажеме од македонскиот јазик? Ке ги заборавиме македонските писатели? Блаже Конески со цитат. Без јазик си никој ништо. Рацин. Желбата за сонцето на кутлеш да изгрее толку силно, што ќе ги заслепе непријателите. Брајката Миладиновци тъга за југ, носталгија за својот дом. И покрај се, ке ни наметнете да зборуваме тук јазик, татковина, устав, неморално однесување, кој народот нема да ви го заборави, ниту ќе го опрости. Драги пратеници, од срце ве молам, не го продавајте мајчиниот јазик, послушајте го народот. Со месеци на улица зборуваше на македонски јазик пејќи ги македонските песни, заштитувајќи ги македонските револуционери. Ви посочи. Не предавајте не. Драги пратеници, дали гласот на народот нема да го послушате и ќе продолжите во, во белцата мора. Драги елити, нема да ви успее планот македонскиот народ и македонскиот јазик е пирей. И покрај сите страдања, предавања, уцени, закани не се предадени во еден момент. А утврдењата од страна на соседите за македонскиот револуционер Гоце Делчев е бугарин. Кого залажувате? Револуционерот кој животот си го даде за оваа држава. Вечерва, благодарение на Нево, гордо го кревам македонското знаме, гордо зборувам на македонски јазик и сум горда македонка. Дали вие, како и јас, се запрашувате како одговорни, најдобри и најпосветени работници во наредните години кој ќе ни предава по предметот македонски јазик? Интернисти? Фудбалери или пак пратеници? Боли до страш. Би седнале на иста маса, би пронашле конечно решение. Или ги би го продава во плик. Светото перо на браќата Кирил и Методи создада низана азбука, букви кои за нас значат јазик, устав и татковина. Јазикот е постар од сите нас. Тој ќе не надживее и ќе продолжи да дише во секој збор за следните генерации. Ви посочувам, горди македонци, не предавајте се, а мајчини јазик, ама не за поколенијата. Ви благодарам.